တော်သူလေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဒေသတွေထဲမှာ1956ခုနှစ်ကတည်းကဒါကော်တူလေးတက်မတော်ဆိုတာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2022ခုနှစ်ဒါဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာဗိုလ်မြရဲ့တာဆွန်နဲ့တားမြဦးဆောင်ပြီးတော့ကော်တူလေးတက်မတော်ဆိုတဲ့အညီနာမကိုပြန်လည်သုံးဆွဲပြီးတော့ကော်တူလေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။စောနယ်သားများဦးဆောင်တဲ့ကော်တူလေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုလည်း KNU, KNL, KNDO စတဲ့ EO အဖွဲ့တွေကလည်းအသိမှတ်မပြုတဲ့အပြင် စောနယ်သားများကိုလည်း KNU ကနေပြီးထုတ်ပယ်ကြောင်း statement တွေလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကော်တူလေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုပြင်းထန်စွာအရေးမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်နောက် လက်နက်ကင်ပေါင်းများစွာအဖွဲ့ပေါင်းများစွာပေါ်ပေါက်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကော်တူလေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကို EO ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာလားအကြမ်းဖက်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးချိန်မုံမှာလားဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသိရှိလိုပါတယ်ရှင်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟောနော်သူတို့လည်းပြော ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် NCA KNU ကနေခွဲထွက်တာဒီ KNU ရဲ့မှာ NCA လမ်းကြောင်းလူလာတဲ့လူတွေရှိနေလို့တက်တွေရှိနေလို့ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမလူလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဆုံးသတ်မှတ်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဓိကနှောက်ယှက်လာနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဘောနော်ခုနပြောလို့ပြောရမယ်ဆိုနှိုင်းရှင်တာပေါ့လေနှိုင်းရှင်တာပေါ့ KNU ကနေပြောကြသူ့ကိုထုတ်ပလိုက်တယ်ထုတ်ပလိုက်တဲ့အကြောင်းကဝေါ်လီမှာဒါအရသား25ဦးကို တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်စေရသွေးမှုရောက်တဲ့ဟာတွေလောက်တာဖြစ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ KNU တို့ဘာတို့ကလာမထောက်ခံနေတာသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိသေးတယ်သူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတစ်ဖွဲ့ပါပဲဘယ်သူကထောက်ခံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြပြီးပါပြီဘာတတန်ပြီးခဲ့တယ်လူဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲမျိုးထောက်ပံ့နေရမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သတ်မှတ်တာကတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့စံနှုန်းကိုသတ်မှတ်တာကတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းဒီ KNU ဖွဲ့ရတော်မှာပဲသူကထုတ်ပလိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ကအရသားပါမရှောင်တတ်ဖြတ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ မူရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ကျွန်တော်မသတ်မှတ်ပါဘူးမူမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်မူမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနိုင်ဖို့တော့လောက်ကင်နိုင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီအဖွဲ့ကိုလည်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ပတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပဲပြောလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်